السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساءكم بكل خير أنا أخوكم محمد العطاء أبو قتيبة جار الأخ يوسف آه، حقيقة شاهدت المشهد اللي فيه التعنيف وتعرفت على الفيديو هذا جارنا الأخ يوسف آه، وهو من سكان الحي آه، جئته مباشرة إلى بيته لأسأله عن الأسباب وعن الموقف الذي حصل وما هي الدوافع اللي حصلت معه حتى يتعامل مع هذه الطفلة الصغيرة وبين لأنه القضية قديمة وأنها استخدمت في التوقيت هذا بالذات من قبل آه، زوجته على حد كلامه التي اختفت من أسبوعين وتركت أبنائه الأربعة له وهو يتحدث عن قضية عن عن الفيلم هذا أو عن المشهد يقول أنه قديم وليس لي علم فيه إلا لما تحدثت إليه واتصلت به مباشرة وأبلغته عن انتشار المقطع فالرجل جدا تأثر قال مقطع قديم وهو يتكلم إليكم بنفسه حتى تسمعوا آه، الحادثة بالتفصيل الأخ يوسف آه، آه، تفضل اشرح للمجتمع الأمر الذي حدث لأن الجميع حقيقة مستائين استياء شديد بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء المقطع هذا قديم وهذه الطفلة اللي ظاهرة في المقطع هذه أمهم تركتنا من أسبوعين وما احنا عارفين لها مكان واستخدمت المقطع هذا بشكل كيدي علشان توصل لأغراض ماني عارف ايش هي وانا اعتذر منكم جميعا صراحة واعتذر من النائب العام ومن العالم كله اللي شاهد المشهد صراحة انا من زمان يعني الغرض كان انه البنت تعليمها على المشي وهذه الان ما شاء الله تمشي لحالها وأنا أهتم بأربع أطفال لي فترة من أكثر من أسبوعين تركاهم أمهم كلهم عندي يعني لا فيهم تعنيف ولا فيهم شيء هذا هم قدامكم الموضوع قديم وتبت إلى الله كنت أمر بحالة نفسية وكنت أحاول أني أمشي البنت كانت تخاف تحط رجليها على الأرض وهذا كل اللي فيها يعني ما, ما في شيء ثاني وأعتذر منكم وأرجو السماح وأرجو الدعاء لي وبدل من الدعاء علي وبارك الله فيك